Kita panggil tak aware, mari panggil belakang we. Kita cuba sekali penyakit kita beli buat bunuh belakang Kita cuba, kita cuba we. Mari we, mari Kerana ni bunyi nampak kalut di sana Orang liku penuh tu Tahu, takut orang main silap mata apa yuk Ah, tengok dulu okey main kapo we, eh, tengok dulu Hak malik ketemu malik semua Ti Okey, saya tengok okey jual Sakit. Tunggu tengok. Eh, cuba ubat dia. Ya. Jadi ke dia? Ya? Hmm, Tadi nak kira orang-orang yang ikut belakang lah. cik oh, kau buat ni. Aku jual lah kau buat nama si Bobuno. Mati pun ya. Aku dengar kata ubat dia ni kajak sekali ubat. Pakai ubat dia. Aku tak lebih dia lebih dia. Ya Allah kau dah eh. Helah lah saat Kita kita tengok. Kita kita tengok. Allah, bayar. Mana Zamalah apa tak boleh ubat kaki lima. Weh, wano. Ha. Ah. Hei, ya, apa dia biar? Tak boleh ni, main tak boleh ubat, tak tahu ubat lah ke mana ni sehari. Kena hati-hati sikit hari. Kita nak boleh ubat ni, kena cek dulu. Dalam buk pendaftaran MAL dengan huruf kena kodok. Kalau ada dua benda ni hikmah boleh guna hikmah. Kalau buat hak gini, kalau orang kesehatan tak cek ke kan, hikmah, ya. So, dia dia sama pula uak, uak, ubat pula di belakang rumah. So, dia mak. Haa, kena nyobos tu bagi ya, kau boleh berok lah sungguh. Hmm, kalau ku bagi ku bagi ya tak apa. Waktu bagi ya tu kalau buh ko macam kasuk-kasuk buruk, ku boleh nyakit parok lah kau tak ada pecak luar lah sakit. Sungguh trivia Selat dia buat kawasan tempat kotor ke Tempat jaki-jaki kumis ke kita jadi bahayanya Waktu jadi susahnya orang sekitar Sungguh Ah, silap kerut nyebut kacau kat matilah kita ha, kan, ha, ha, ha. Hmm, tiap dah sama Tak makan ubat ke tiap dah Mana buat lagu mana biar? Kita kalau setahun ni kita kena ribut ni biar Ah, ha, ribut mana saya? Eh? Ya lah Gini saya jamak benda ni kita tak lewat dia kita kena ribut kepada ke pekuat kuasa pemansi biarnya berigak salah ni kerana dia tidak daftar ni telefon bayar telefon bayar sama ada daripu. Aku ada wayang lambu. Wayang lambu. Wayang lambu sungguh. Nanti kau yang lambu. Mu tak lepuh lalu mak. Mu tak lepuh lalu ku sakit hati. ya lambu berapa? Aku nak wayak tujuh tujuh tiga kosong lima lapan. Tak lepuh lalu. ha tu dia. Tu ha, ini boleh pergi. Kak ini. Pergi. Kak ini. Ini. Eh, ha, kau aku tik dulu Ada ha, tujuh tujuh tiga kosong. Ah, lima, lapan, ni. Eh? Tak jawab, Mak. Kredit habis. Pula hmm, dah. Weh, memang ala aku malu korang lah macam tu jatuh imih negeri Kelantan. Eh? Patut lah ke mana ni? Kita tak sudah duduk gini. Gini, Baya. Kita pergi jalan kaki, eh? Jalan kaki gimana? Sebab jabat dia bukan jauh dah. Lepas tu ya. Kalau jepot tu, kita jalan kaki, kita duduk kawasan dia duduk ke ni. Kawasan mana kalau jepot? kalau ah, saya sepuluh maka tak perguruan kalau jumpa. Hmm, biarnya pergi kat belakang. Ni aku nak pesan ni dengan sama. Ada kira apa ni takut RT. Kalau nak ubah kena pergi klinik farmasi swasta. Hmm, mak. Oh, bayar biar. Ada. Tapi kalau kita kira kan kita nak April kena tidak kena bayaran di mana bayar? Suwe, so, hak tak kena bayar mana bayar? Ha? Kena bayar kan mak Hospital lah mak Tidak bayar seria ya Nak ubat sebuah ubat ada Kek kerja yang buat ke Klinik satu Malaysia ke mak Semoti jadi bayar seria Eh uh, utulah bayar satu ringgit aja semoti memang dah Haa bayar seria boleh sebuah boleh kau ubat Sungguh Hari orang kita kita pergi klinik satu Malaysia Hei Tak apa dia apa Banyaklah jenis barat yang kelar kali. Ada si bomak ni kon sai. Cuti amo bo jadi bengong babuk tengok. Ada satu tali enjai a uh, mesin segar tubuh. Kau cuba tali yang jahit tu punya kata Dia pakai dia ke Nyakit tak ada rasa Nak no, ya bu Kalau aku tu Tak payah buat cerita lah Bak apa biar Kau kita beli tiga puluh orang kan Sakit kita pakai Sakit kita pakai Sakit kita pakai Ya Allah eh Ah, jangan dengar kita tu percaya Ya iklan ni Sungguh Ya Allah eh. Supaya sama kata aku kalau kira orang jenis tali yang jahit ni kan ada saya aku ada dengan mula buat apa dia? Oh, dia guna tali yang jahit ya? sakit tekak dia bus tekak dia cekak tekak dia denyuk berjebak mulut lepas tu? lepas tu sudah cari kereta tengah malam lah bagi sepita juga yalah apa dia mak ah. ada saya ambil tu dia letak uh, ah, asam masyik yang jahit tu Jeltok kaki dia Jeltok kaki dia Patu, patu, patu Patu gak ya, biar memang Muka letuk dia pakai karang kan Menutup ngisak Ngisak masuk Wuuu Sampai di atas luntuk Patu, patu Mujulah Nak suruh dia dia tarik Kalau dia tak ada tarik kan Putuh kaki sebelah ya, biar memang <gasps> Ikut kaki aku dulu lagi Lepas tu ke mana dia? Suruh saya cari kain bagi sepita juga. Eh? Oh, sepita juga. Ha, kata kau ni pun. Sepita. Saya tak sudah dengan ha, sepita ni. Saya koyak. Belawak dia, belawak aku lah. Ya. Apa? Ada ke jobak gimana dia? Kepi dia. Ubat apa nama? Dia kata gajo sekali ubat. Gajo, gajo sekali ubat. Lepas tu? Makan julu ya. Tak buat lah pasal hari Tak buat Tak buat Lepas tu lagu mana dia memang Lepas tak tidur malam ya. Oh soong lah Lepas soong Cari amulet pergi hospital juga Olak oh, dah Gini saya Misalnya kalau kita nak ingkle ubat dalam radio ke TV ke boleh ke tak? Boleh apa ya? Semua ikhlas perubatan ke tu Kena dapat kelulusan Lumpaga ikhlas ubat KKN Baru boleh ikhlas dalam radio dan TV sungguh Sengatih ada ikhlas ni Baru kita boleh percaya Benar ubat kok Kau lagu mana mak? Sungguh Ingati orang-orang kita jangan derah percayalah dengan engkle ubah takut telikuklah. Ore. Abia. Ya? Agana eh, hikik Dah Dagalah minum abia. Ya. Ha, ah, sekoti weh. Lah saya jalan saja ke dia makan dok ni. Okey, mak. Kita mana kita buka dia. Kita, kita masuk. Kita masuk. Aduh, banyaknya makanan kat sini, bayar. Kecik masak sangat suka ada orang. Habis nak air ke apa ni kita dah dan? Aku nak cari air hak gagah ni. Siapa dia? Dia lah ni sahur benar air hak gagah. Air hak gagah? Hmm, air hak gagah apabila kita minum air ni jadi gagah. Pak Pemula ni tak ada gagah ya. Okey kata tak gagah aku lah ni semua dua bit tegak aku pikul. Nama kata dia minum air gagah ni gak pak bit pegak. Aku tengok gagah ni aku tak pandai nak tengok. Sepak tak bawa. Royak untuk lah anak sekolah. mau ngaji sekolah cinta kerusi. Baca saya. Weh weh weh weh. Bapa saya lagak mau baca gitu mau nak kejut. Aku dia lah biar ni. ¿Eh? ¡Negría, mi ma! ¡Ay, capo, negría, ni! ¡Caldo, si no lo sé, vamos a ¡Oh, ni, yang hay que, me yo, mi ma! ¡Oh, amo, hege gini guine, saya yo, mulo! ¡Ma que hay, oh, gini. guine! dia tu dio cosa? ¡Se aguano, hueca, y la ñeco, tembo! Malu sae, kim don negeri ya sebab ketanya tu gubuk gubuk tadi ka. Pak pos saya mau tanya dia. Amo tanya lah kata mana mung jadi lagu ni ni. Kalau dok gitu. tu dia jawab. Dia kata dia makan uh, eh, serbuk neringi. Berapa? Serbuk neringi. Neri ya. Oh sebut Neria ya. Ah Kalau kalau itu Saya buat ya Bagai pelik dah ni Lalu kita mau dah ni Siapa gimari Gimari Gimari kot tembok ni Kita kena buat aduwe eh, buat ya Aduwe pula dah Bukit dia Aduh ni aduh lain Aduh tempat Perkuat kuasa Pemasif Kijak eh demoni demoni lah nak gigak tangkap pe Ni lah Biar memang orang jantan kita kan Nak makan ubat kuat Belilah ubat di kaki lima Hak ni lah jadinya Itulah Sa'ik Sedap tak sedap Tapi benda tu bahaya Sa'ik sungguh bahaya Yalah, sama kata tu saya. Jangan dia beli kau sale lah ubat kuat ni. Misalnya kang, kita nak makan ubat kuat, buat lagu mana apa ya? Mudah je, kita pergi jumpa dah kita. Kita cek tengok perlu kau ubat tu untuk kita. He. Kalau kita perlu 50 mg ke, dah kita beri 50 mg. Ngerti apa ya? Orang jual ke? Dia tahu jual ya? Dia tak tahu buat tu usia aku dia Suruh aku uh, boleh beti ke dia Kita lah menanggung seksa Duka wanita pocit ni berahi ya? Ngerti aku malam beli kak dah Aku cukup boleh kak Nak pergi jumpa ada ketua dulu ke mana-mana Walau catat kereta, walau jalan kaki Aku nak punya beti orang sebab benda ni kalau supama kata kat ni. Ha, apa apa ya? kita kena jumpa dah kata sebenarnya. Ini ni, tak ada ni kat tak sedut royak. Oh, betul, bagai murah. Tak lah, rumah kau gelek. Kau dia? Tak tahu kau rumah kau gelek. Kau dia gelek memang. Gerek, gerek. Mumpul dulu ya, ke mana-mana pun. Aku sebenarnya hikmat pakai kata apa-apa jenis ubat ni. Ha! Aku takut kita makan lebih duh ya. Kau dia? Lebih duh, lebih keren kita supaya kata kita nak hak segera ya jawi mengobat dia hak dia tak teh pun kita ketu jawi hak dua gerai juga kita eh, mau taitik ya Ah, nunggu eh. Mengingat orang kita jangan kena eh. Pagi cupuk, muak tu cupuk lah. Pecah perut lah, sungguh. Ingatlah kau orang kita eh. Ingat eh. Ngerti kata memang tu. di jadi yang bodoh-bodoh memang. Ngerti aku rasa pening pala lah. Ingat saya aku juga. Ngomong buat kaki limo juga. Ui kulu pergi kile. Sekat gitu tak apa. Tegur pun tak jawab. Tak apa kita biar panahnya tu kata. So, Bayo, bukan kata kita ni nak menguduh dah. Dia oh, beli ubat, hok tidak daftar kesihatan kat bahaya lah Bayo kita ni. Ngerti, kita bukan nak menguduh, enggak sama nak duit belakang. Tapi kena daftar tempat uh, kesihatan dulu aku tak kerti kata orang mak. Kamu teriak, kesihatan. Sebut molek lah, Bayo, Mak. Lo kata kuano? Okey kata gini turut hamba. Kamu teriak kesehatan. Ili gitu. Kita ni kalau nak ke ubat, kita kena cek dulu tengok. Lama daftar eh dengan stiker hologramnya. Kenapa stiker dia ya? Stiker hak sena lama. Kalau dua ni pun boleh guna. Sungguh dia ya. Baru selamat je tak, tak remak. Sungguh. Baru saya terjamin.